Aku kat sini. Cari Lilian lah eh. Pompa tadi tak ada. Pompa tadi tak ada. Kiri. Oh. <laughs> Jangan tutup pintu. Siapa tutup pintu? Siapa tutup pintu? So what do we do it for? Mon <laughs> dah ready Yasin Aku dari ah, ready Yasin One, uh, one jom, touch away Elak eh, campak mouse Cepat nak buka? Uh Dia suruh check dalam rumah ni eh Kena cari main key Huh Oh, oh tu hmm. bayang-bayang Apa kalau kita masuk Masuk ni Masuk bilik Dari belakang Pintu belakang Pintu belakang Ada pintu belakang Yang ni Oh ni lubang Ha ni boleh masuk ni? Ha? Masuk. Go in deep. Uh. Deep. <laughs> Kita nak gimana ni tu? Check the side of the house. Ush. looks like there's Oi, an entrance to the basement. Ada. Oh. Basement key pula. Hmm. Ha, ha, ada perempuan bodoh dalam <laughs> rumah ni Ada perempuan bodoh dalam rumah ni Mana benda Ada perempuan Ada perempuan tu dalam rumah ni Mon, dalam bilik tu Mon. Kau pergi masuk Mon. Mana? Dalam aku lah. Kau pergi lah. Kau lah. Okey okey. Ni eh, ni. Eh. Bukan bukan Di bilik depan bilik depan bilik depan. Aku nampak ni. Perempuan. Dah like jangan lupa. <laughs> <laughs> kejar, dia kejar, dia kejar. Dia kejar, dia kejar. Cari. Mana nak bodoh. Okey, okey. Tutup pintu, tutup pintu. Woi, aku aku aku, aku Woi. Dia datang, mana tutup pintu? Dia tutup pintu. Siapa main pintu mamang? Jangan main pintu lah mamang. Ya Allah, bukan aku. <laughs> Janganlah main pintu. Mana korang jangan tengok. <laughs> Aku tutup tu. Aku tutup. Aku buka tutup pintu pun tadi. Okay, okay, okay. Oh, oh. Ni kunci bodoh. Hoki, aku jumpa Hoki. Aku jumpa Hoki, aku jumpa Holki. Punya apa tu? Aku jumpa kunci. Punya apa kunci. Punya apa? Macam mana aku nak pilih-pilih barang? Weh, apa benda kat depan tu weh? Oh. 왜왜이 으이, 뜨뜨뜨뜨방! like jangan lupa share. Siapa yang main pintu ni? Siapa yang main pintu ya Allah? Orang tu. Bukan kita main pintu eh? Kan. Huh. Oh. Orang buka pintu. Oh. Uh, tak nak lagi pergi sini. Uh, lekat, <laughs> lekat. Allah, Allah, Akbar, Allah, <laughs> Akbar, Ya Allah. Jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, dekat belakang, babi kau nak jatuh. pintu. Apa yang kau tutup pintu? Tutup bodoh. Aduh. Aduh. Mana tu? Aku takut tu. Aku pick, aku pick. Allah ni naik-naik bumbung Aduh, benda-benda. Ada benda. <laughs> Hantu bagi salam dulu ya Allah tak kacau aku. aku baru nak minum bodoh. Hmm. Tak nak apa. Ni boleh, ni boleh, ni boleh. Weh, weh, kau nampak kaki tu? Mana, mana, mana? Kau nampak ada kaki kat bawah tu? Mana nampak? Pintu ni. Tu, tu, pintu tu. Kau tengok, kaki ada kaki. Oh, ya tu. Ya tu, ada kaki tu. Dia, dia lah main pintu Ada dua, do, dua do, ni dia, dua budak Oh ni? ni? Ke ada dengan hantu-hantu tadi? Oh, hantu, hantu, hantu Bye, Pak Hantu ni kejar aku bodoh Hantu ni kejar aku bodoh Weh aku Mana kau? aku kena gigi hantu tu. Oi, aku tu tiga aku tiga seorang Tak hmm. Terkejut aku je. Mau kena tangkap. Everyone lost into darkness. GG. Bakar kayu kat furnace. Dia gelak lagi tu je. Jebaka punya patung. mana